прекрасное солнышко светит на лесной дорожке, тропинке. А я нашел тут сережку золотую. Первое золото, которое я нашел. Вот в этой канае. На пару грамм полностью золото. Старое, блин красота. <laughs> Показывала, что там у нас 11.05, а ну нормально пока. 12.05. Смотрите, что я нашел. Нормально. все, может, вторая там лежит. Вот и проба. Ну-ка, ну-ка, резкость. Риски, вот проба там есть. Две пробы, вот он. Ребята, первое золото. Первая сережка. На такой дороге. Так, это сережка. До этого я нашел. Просто не снял. Так, вот до этой сережки на одном месте я нашел вот такие монеты. Так, 20 рублей. 92 год. Это рублик. Тоже такой же год. В одном месте. Так, тут 20 рублей. Еще 92 Еще 20 рублей. 92 Вот только пришел за 20 минут. Потом мне попался вот эта сережка. Вон тут проба. Такие вот сегодня дела. Еще 20 рублей 92 год. И машкары полны, по-моему.